guys! What's up? Welcome back to my channel, Tunyang Just Tunya. So, for today's vlog, what ay ng panibagong vlog na iba-vlog natin ngayon. So, for today's vlog guys, ay may challenge akong gagawin. I at <laughs> may challenge akong gagawin ngayon guys. At ito ay Tagalog challenge. Hindi tayo magbibisaya guys. Pasensya ka na sa aking accent kasi sa aming mga Bisaya, may kanya-kanya kaming accent kahit ng Bisaya kami. So, sa lugar namin ngayon ay uh, Bisaya pero may accent. Paano masabi? So ngayon guys ay nandito kami sa Kugon Resort sa Bindoy. Welcome to Kugon Resort sa Bindoy! So, ngayon guys ay mag-swimming kami. Kugon Resort at ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda ang kanilang resort, ang mga pools nila guys. Actually, hindi ko pa nakita pero ipapakita ko sa inyo isa-isa charot. And shout out nga pala po doon sa bahay ni Vice. And so, let's go. Puntahan na natin ang mga pools ni advice. So bago ka makapasok dito guys, ay meron sila mga protocols na sinusunod tulad ng face mask, um, temperature check, mga social distancing and shout out kay Kuya Police. So di ka makakapasok kung wala kang face mask kasi nakakahiya naman ni Sir Police kung hindi ka mag-face mask kasi nga siya kahit katayo lang, hindi humihinga pero naka-face mask. Salute to you, sir. Hi guys, welcome back again. So, galing kami doon sa sa may entrance. Yan. Nagrinta kami ng mga pang swimming guys kasi yung pinaka pangmalakasang ano, damit namin, swimsuit, naiwan sa bahay kasi tatanga-tanga pa, tanga-tanga. At ipapakita ko din yung mga characters dito na ginawa nila, ginawa nilang mga statue. Pakita ko sa iyo yung pinakapaborito kong uh, pinakapaborito kong hero sa ML. Support Kilala niyo yan? Mia nyo, pagod na. At marami pang iba. So, let's go. Kung tingnan natin kung tapos na silang mag-ano guys, maghanda ng mga foods natin. Kakain tayo kasi birthday ng jowa ko. Kung nakikita nyo yung sa unang vlog ko, yung nagbukas kami ng Alcansha. So, ito yung mga nabili namin sa ami, ah, aming 14,000 K. Oh my God! 14,000 wow! pesos. So, let's go. So, ipapakita ko sa inyo ang aming mga dalang pagkain sa handa ng aking jowa ipapakita ko sa inyo isa-isa na yung batang lili. birthday, happy birthday, birthday, happy birthday, happy birthday to me. Birthday, happy birthday. nakaligo na kami. At medyo uulan na at may bibilhin kami sa tindahan at eto may nakita ako may kinoconstruct pa sila guys na isang pool na malaki guys just look at this at may ano pa doon unggoy, kingkong So, I hope sa susunod namin ay may tubig na to. Charot. Mga ilang feet kaya yan. Yan, ang ganda ng view. Oh. Pang, ano yan, pang pang adult. Kasi yung doon, yung niliguan namin ay pang bata. Mga pang 4 feet.